承蒙锦觅仙子上回所言，喜欢润玉，润玉打从心底里感激，能为锦觅仙子效劳，自是在所不辞。只是润玉自幼便有婚约在身，恐怕要辜负锦觅仙子的一番美意了。这有什么呀？大家都是朋友嘛。小玉仙官，就算你有婚约在身，我也照样喜欢你的。我一喜欢你。嗯嗯。 <laughs> 润玉见过先生，适才大意，不察先生神迹，还望先生见谅。润玉不知先生何时来的，但想必听了些许方才我与锦觅仙子的对话。哎，小鱼仙官。润玉在此向先生请罪。小鱼仙官不知夜神何罪之有？ 本神愿闻其详。润玉大罪，罪在不应该背负着父帝与水神仙上为润玉所立婚约，却对锦觅仙子动了感情。润玉虽非大贤大圣之人，但也不耻三心二意之言。既然润玉与锦觅仙子已经互生情愫，日后便只能将心交与他一人。 断然不能再与他人成婚，如此，势必要违逆与水神长女的婚约。润玉自知罪无可恕，还望先生责罚。我明明就是水神长女啊，他为何提出喜欢我，却又不能跟我成亲？啊，是了，小玉仙倌并不知情。夜神快快请起，快起来吧，小玉仙官。 夜神可知，若违此约，有何代价？无非薛神级，贬下界。如果能与锦觅仙子相守一生，放弃这天界浮华，又如何？啊！那万万不可。下界凡人命如沧海一粟，区区几十年，白驹过隙，却经历生老病死之苦。为了蜜儿。 夜神不惧得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。润玉心之所向，九死不悔。好，今日夜神之言，本神记住了。希望夜神不要忘记。蜜儿，嗯，走吧。哦。告辞了，小玉仙官。 又正值家宴，大家不妨品评一二。难得我儿文武双全，又抚得一手好琴。我从旭凤小的时候便教他，琴道乃大自由之境界。如今星辰日月江海，人情世故百态，旭凤皆能信手拈来，化之为琴。只有我儿。 才配得起这六界第一凤首空后。天后教子有方。启禀陛下，水神先生求见。好，水神颇懂音律，正好让他品评一下。快快有请。是。 水神，你这是什么意思？九霄云殿岂是精灵之辈随便踏入的？水神，莫非是有要事相商？不如各位先行散去，改日再异想天籁。且慢，也不是什么大事，只不过想请天帝收回小女身上这五千年的火阳相冲之力。 小女，正是锦觅，乃是我与子芬之女。什么？水神，你别被这个精灵给糊弄了，她真身就是颗葡萄。当日诛仙有目共睹，若说是水神和花神之女，未免荒谬。你还别说，锦觅。 和子芬长得的确有几分相似啊！丹珠，你也如九仙一般脑子糊涂了吗？老眼昏花了？天后所言极是，先生可莫要认错了。不劳天后挂心。若非人心险恶，子芬怎么会在锦觅诞生之时起便施法术压制其自身灵力？天帝可知当时花神？ 因何先逝？花神之事实乃天命。六界神录有载，花神本是佛祖座前一万莲，入因果转世轮盘，本应湮灭，不想错入三岛十洲，为水神与玄灵斗母元君所救。 一旦踏上大殿，便回不了头了。天后早在旭凤涅槃失踪之后，就深深忌惮于我。若真与水神结下姻亲，天后绝不会坐视不理。况且，况露以为，为了自己心爱的人，哪怕遇到一些误解与阻碍，也是值得的，不是吗？ 我心下有数，此逆天之行，终必遭惩戒。花神寿终，不过灵力反噬之果而已。水神昔年出手相救时。 就该料到有此因果之报。说起六界神录，其中也有记载，业火乃破灵之术，分为八十一类，琉璃净火居其首，又分五等，毒火为其尊，是天灵，焚五内，仅历任火神能掌握此术。当年，夜神殿下到。 润玉见过父帝，见过母神，见过水神先生。嗯。润玉，婉儿不必多礼。听闻父帝近日得了上古绝音，凤首空红。润玉不兴挂业，故而来迟。如此看来，果然是错过了一场精彩的表演，平生憾事又多添一桩。水神，可知锦觅真身为何？ 水神若不告知，那本座又如何解其火灵呢？锦觅生于霜降之夜，能栽花换水，体质极寒，真身乃是一片六瓣霜花。霜花，夜降招式，来去匆匆无踪迹。这轻飘飘的，倒不如那葡萄富态可爱啊。 锦觅仙子，不知水神仙上所言，究竟是为何意？ 了五千年的灵力啊！不想，竟是水神之女，可惜了。父帝之音，莫非锦觅仙子是仙上之女？锦觅就是水神的长女，也是你未过门的妻子。 这，蜜儿许配给了润玉，那凤娃怎么办呀？认爹爹套餐吗？认爹爹送丈夫，还得买一送一的？谢父帝恩典，多谢水神先生。嗯，小鱼仙官为人最仗义，与他相处倒是自在。 可是，蜜儿，你愿意吗？啊，你要是不愿意的话，旭凤，成成亲嘛，嗯，好说好说，谢谢天帝跟地帝的恩典。 不如锦觅仙子就先别这根葡萄藤吧。那谢谢小玉仙官了。听闻前段时间火神在凡尘不慎遗落这环地凤鸣，不想竟被锦觅仙子错失。现在也该完璧归赵了。这个本来是我捡的，不过这件凤凰已经送给我了。 旭凤，你还不快点收好？今日可真是个吉日。如今水神仙上得女归，夜神得妻正，火神失物反，真是可喜可贺，三喜临门呐。好了，今天就到这。 送出去的东西，岂能有收回之理呀？何况我遗失在锦觅仙子处的，何止区区一纸凤翎了？若是归还，就一并都还了；不然。 言下之意，是要收回那一千年灵力？不行，刚刚才失去五千年灵力，不能再雪上加霜了。我不还，一样都不还。明日戌时，留此值班，等我。 爹爹，我怎么觉得做了水神爹爹的女儿，好像大家都没那么欢喜。锦觅仙子自己欢喜吗？嗯。锦觅欢喜，水神欢喜，润玉也欢喜。殿下，殿下。 不想，这锦觅竟是水神之女，还与夜神早有婚约在身，真真叫人意外。不过倒也真是，他们郎才女貌，天作之合。天作之合？难道不是吗？这可是天帝定下的婚约。那又如何？殿下，你该不会对锦觅动了真情吧？ 我的事不需要你操心。她做你书童的时候便与那个夜神十分亲近，如今她与夜神有了婚约，却还在扰乱你的心。此等轻浮的女子，她是什么样的人，我心里清楚的很。就算殿下一时忘了自己的身份，也莫要忘了，有些事情逾越不得。 未成想，你与子芬竟然还有一个女儿。当年的子芬经历了那么多，我们竟一无所知。若是，若是，你我都知道子芬的性子。若是能重来，恐怕结局也是一样的。若不是当年听信天地谣言， 我又怎会与你结为夫妻，这般伤害子分，都是我的错，都是我的错。要说错，皆是我的错。我不该听信天地，害了子分，也耽误了你。我们要替子分讨回公道。我何尝没有这样想过？ 子芬之所以隐瞒你我，恐怕也是担心我们会为了他不顾一切。他如此煞费苦心，我们要再莽撞行事，岂不是辜负了他？他向来都是替别人考虑。如今一切已成定局，你我再自责，已是无用了。能够认回锦觅，或许是子芬给我一次赎罪的机会。 日后行事得更加稳妥。今后，我就是锦觅唯一的依靠，还有我。以后，锦觅便也是我的女儿。 凤娃，凤娃，你干嘛一个人杵这儿啊？脸色还这么差。世事无常，谁能想到锦觅是水神之女呢？唉，葡萄没了，光剩皮上那层霜了，凉飕飕的，都不那么可爱了。哎，对了，凤娃。 这对你来说可是件好事啊，因为，他跟你可是没有半分血缘关系的。该高兴的是润玉，他现在是润玉的未婚妻。哎呀，几千年前的老黄历了，既然是未婚，那便算不得夫妻啊。你还是有大把机会的，叔父啊，看好你哦。方才在大殿上，我知道锦觅不是父帝的女儿时。 我不知道有多欢喜，可紧跟着他和润玉幽，世事难料啊！凤娃，你不会是想要放弃吧？我不知道，一直以来，但凡我拥有的东西。 都会和润玉一起分享，可唯独锦觅，我没办法拱手相让。你说是不是我太自私了？傻鸟，这是真爱啊！试问天底下哪个男子肯把自己心爱的女子拱手让人呢？可我和锦觅的未来，注定是一条崎岖之路。 且不说天地和水神的上神之事，就光母神这一关就很难过。对方若是旁人也就罢了，可他偏偏是我的兄长，打不得，整不得。根据老夫多年观察呀，古往今来，但凡有情人终成眷属的，那多半是脑袋一热，直接上阵。 那是兵来将挡，水来土掩，哪来那么多瞻前顾后啊！叔父，我跟你说正经的呢。老夫可没工夫跟你瞎掰扯。当务之急啊，是要先弄清楚锦觅的心意。只要你俩心意相通，别说是父帝母神了，就是那上青天的斗母元君呐，也没办法把你们给拆开。 只要你俩心意相通，别说是父帝母神了，就是那上青天的斗母元君呐，也没办法把你们给拆开。若是归还，就一并都还了；不然，就一样都别还。我不还，一样都不还。殿下，东西准备好了。 搁这儿吧，是。 查得如何？自打黑衣人最后一次出现，潜入了水神的落香府，属下便日夜派人在门外盯梢，但始终未见其再现身。这期间，只有鼠仙频繁进出，与水神下棋。属下认为，这二人嫌疑最大。鼠仙。 可黑衣人修的是水系术法，蜀仙乃是一介散仙，修的是土系术法。属下明白，属下这就去查。站住！你明白什么了？你去查什么呢？水神！谁让你去查水神的？殿下适才，你有确凿的证据吗？水神和夜神有翁婿之谊，他们二人修的都是水系法术，这天界能伤殿下的，除他二人，不做他想。 你一拍脑门子就能想到的办法，别人自然也会想到。此事无非是两种结论：或如传言所说，想谋害我的人就是夜神和水神；但是痕迹又太过明显，以二位的心性和谋略，不至于出此下策。或者，这个黑衣人在下一盘大棋，意在挑拨我和夜神、水神之间的关系。但是无论如何。 这两个目的都没有达到，他们不会善罢甘休的，一定会再次现身。所以，我现在倒是觉得，此事不宜声张，盯还是要盯的，但是要外松内紧，最好营造出一种不再继续往下查的假象，这样把大部队撤回来，派几个机灵点的暗中打探。属下明白，去吧。 先生，预备何时责罚我呀？今日我可是来请罪的。那日小鼠不慎走失，竟引得锦觅仙子触怒了天后。若非鼠仙之功，我父女此刻还无缘相认，正不知如何感激呢。那我倒要向先生讨个谢意，陪我下这一局如何？ 这难道是？正是，水神与洞庭君，未下境的那一局十恶事。杀招太盛，那日我便投子认输了，何必强人所难呢？即便今日，也是如此。哎。 如此轻易认输，这棋下的好没意思啊！不如我让先生二三子。今时今日，你我对弈，哪里还在乎什么输赢？只不过是图一个心境清明罢了。叔先回去要好好劝劝洞庭君。常诵清净经，遣其欲，而心自静；诚其心，则神自清。洞庭君。 日日忧思前尘往事，心境怎会安然？难道先上你就毫不在意那些曾经令你痛苦不堪的伤心事吗？人世几回伤往事，山行依旧枕寒流。何必徒增烦恼，顽执不化呢？先生修为超凡，心怀悲悯。 在天界德高望重，一呼百诺，便是这洞庭君，也甘愿俯首。难道非要做一个闲云野鹤、方外之仙？岂非可惜？我生性不爱争斗，又不贪恋权位。朝堂之事，素与修仙背驰。现下我寻回女儿，不求繁花似锦，但求淡云流水，安度此生。 何必强人所难呢？我知道此番劝你不动，然洞庭君也无法奈我何。这一局平。仙上的棋艺又精进不少啊！万物负阴而抱阳，充气以为和。许是天意。时候也不早了，我就不多留蜀仙了。好，那小仙就告辞了。请留步。 回去告诉洞庭君，道也无名，无为而无不为。小仙明白了，日后当不会再来叨扰先生了。先生保重。 那锦觅扮作书童，在七梧宫里与殿下朝夕相处，殿下怎能不被他迷惑？还好他与夜神早有婚约，可算是断了他的念想。还好？你没看到昨日润玉着急认亲的样子吗？这位夜神大殿可不像我们旭凤这么单纯，他心思重着呢。他这么着急跟水神缔结亲事，可不就是为了早日可以跟旭凤？ 分庭抗礼吗？凭他也配吗？看来你和旭凤的婚事要早日定下来，先下手为强，巩固旭凤的地位，绝了旁人不该有的心思。男女之事，自然是两情相悦才能水到渠成。我这一个巴掌也拍不响。哎呀，傻孩子，要知道，男人对男女之事。 都是后知后觉的，你呀，便拉下一点面子来，主动一些。殿下哪里是后知后觉，左右他见我是无知无觉，对锦觅那可是先知先觉。姨母竟没瞧见吗？昨日殿下的眼睛，一刻也不曾离开那锦觅。火神殿下到，你先到后面去，我探探旭凤到底是何意。是。 木神，润玉与锦觅的亲事，你怎么看？那是四千年前父帝与水神先生定下的婚事，锦觅并不知情。天命之下，不外人情，婚事。 也得自己喜欢才行吧。我并不是问你，他们两人是否情投意合。我只是在提醒你，润玉和水神已结为姻亲。这六界中看似平和，实则暗流汹涌。现在润玉和锦觅定亲，等于是有了花界的支持，和水神、风神的助力。你一个人在前面浴血奋战，后面…… 却有人图谋不轨，小心腹背受敌。母神，不妨有话直言。那你何时跟穗禾成亲？儿臣前几日已经回过母神了。旭凤年纪尚轻，暂无成家之心。那是前几日的事。前几日我纵容你，可是今日不行。润玉夺嫡的势力已成，你必须跟穗禾尽快成亲，否则。 兵权旁落，那是早晚之事。鸟族是名门望族，只有穗禾的势力和地位，才配得上你的身份。恕儿臣不孝，我无法娶穗禾为妻。为什么？儿臣与母神不同，儿臣只想与自己心爱的人厮守一生，并没有母神那般雄心壮志，为了权位放弃所爱。 恕儿臣难以从命。可知你在说什么？我是你的母神，母神为让儿子坐上帝位，难道要罔顾我的幸福吗？母神跟儿臣说的这些话，儿臣出了这紫房运宫便会忘了，一个字也不会向旁人提起。也请母神忘了吧。儿臣军务在身，告退。你必须得牢牢记住这些话。我今日所言，终有一日你能明白。 世事，并没有你想的那么简单。我不知道你何时才能清醒，可是眼下，你必须得跟岁和成婚。岁和，你莫要怨他。 殿下一定会明白姨母的苦心，孙何又怎会怨恨殿下呢？要怨也是怨那水神之女锦觅，迷了殿下的心窍。没想到，锦觅居然是你的孩子，我也没想到。陛下也曾经认为，锦觅是你与子芬的孩子。洛璃，你都知道些什么？该知道的。 都知道了，洛琳。我对子芬是真心的。你口口声声说对子芬是真心的，那你为何要伤她的身，毁他的心？我知道，这都是我的过错，我是被妒忌冲昏了头脑。我让你跟林秀成亲，是为了留住子芬，可是没想到，他还是含恨而终。 你可知子芬是如何死的？花界传讯说，子芬回去之后，整日郁郁寡欢，最终含恨而终。子芬，你真的不愿意让我告诉他吗？你知道我与花界都情愿为你覆命。 这一切罪孽，本座愿一力承担。承担？此坟已经不在了，我自己的女儿，四千年来从未见过她自己的母亲，你又该如何承担？我知道，这四千年，每每想起此事。 我都不能原谅自己，洛璃。我现在，我现在以好友的身份恳求你，我希望你跟子芬能够原谅我。我已经失去了子芬，我不想再失去你这个知己。我是不会原谅你的。 否则，我就对不住子芬。我现在能做的，就是遵从子芬的遗愿，不再为此事冤冤相报。为了让更多天下苍生共享太平，只牺牲子芬一人，我知道。 锦觅是你跟子芬的孩子，等她嫁给了润玉，她也会称我一声府邸。届时，我将为他们举办一场天界最隆重、最盛大的婚礼，也算对她、对你跟子芬做一些微薄的补偿。若不是锦觅钟情润玉， 我断然不会让自己的女儿与天家再有任何瓜葛。以你在天界的威望，我不能让你对我有丝毫怨念。不过锦觅，我会真心实意对她好的。